mensaje al corazón es la palabra de Dios, es instrucción directa para su vida. Es por eso que lo invitamos a escuchar con toda atención este mensaje de poder, ungido por Dios, porque Dios tiene la respuesta y hay un milagro para su vida. Con ustedes, un mensaje al corazón. solo la verdad y en lo secreto me has hecho comprender. Purifícame. Lávame y seré más blanco que la blanca nieve. Hazme oír el gozo y alegría de tu salvación y todos mis huesos abatidos se recrearán. Jehová es mi luz, mi salvación. ¿De quien temeré? es mi luz, mi salvación. ¿De quien temeré? Levantará mi cabeza una vez más y sobre de mis enemigos te este enseñoreará, levantará mi cabeza una vez más. Y sobre de mis enemigos te este enseñoreará. Extendemos nuestros brazos, extendemos nuestros brazos. Le adoramos y glorificamos a Dios. Es su gloria que está presente, su amor, en su bondad. Eso Espíritu Santo, en el maravilloso nombre de Jesús es para tu gloria. En el maravilloso nombre de Jesucristo es para tu gloria. El que da libertad, el que da paz. En el nombre de Jesús, el príncipe de paz, por los siglos de los siglos. Tú eres Dios y Señor, tú eres Padre, tú eres Santo. En el nombre maravilloso de Jesucristo es para tu gloria, Señor queremos darte en este primer domingo de este mes de julio para tu gloria, Señor. Todo honor, toda gloria, toda honra, toda alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Porque tú eres santo, tú eres el que vive en el maravilloso nombre de Jesucristo Queremos darte gracias por permitirnos estar en este lugar, por permitirnos llegar a tantos lugares sobre nuestro planeta para tu gloria. En el maravilloso nombre de Jesucristo, te damos gracias por nuestra radio, Señor, en todo el país y fuera del país también, Señor. Por nuestros hermanos de Chile, de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay, de Colombia, Señor, de Perú, para tu gloria, de Brasil. En el nombre de Jesucristo sean bendecidos, Señor, en gran manera para tu gloria, Señor para tu honra y tu alabanza, Dios. Sea, Señor, siempre toda adoración y alabanza de tus hijos y de tu pueblo, porque tú eres santo, porque tú eres bueno, porque tú nos das la fuerza para seguir, Señor. Hemos venido para adorarte, para alabarte, para glorificarte, para darte todo a ti, Dios. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Padre. Padre, te amamos. Y sobre mis enemigos, el Señor hará. preparativo para la conquista del mes de julio. Gloria a Dios. Y si conquistamos este mes, ya quedan, cinco meses para, para Navidad. Vamos a conquistar todos los meses que vienen. Para la gloria de Dios. No por vista, sino por fe para la gloria de Dios. Usted y yo no somos cualquier cosa. Preparativo para la conquista. Oh, qué maravilloso. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate. <laughs> Impresionante. ¿ah? Ya empezamos, ya empezamos. Mi siervo Moisés ha muerto. ¿Sabe quién era Josué? Moisés se iba a hablar con Dios 40 días a, la punta de la montaña. Y decía, quédate aquí, Josué, en este escalón. Y se quedaba ahí sin comer, sin tomar, sin nada, esperando hasta que bajase su, líder. podría ser, porque un padre, un abuelo, una mujer que maneja su hogar e, e, es un líder, es un buen líder. Josué se quedaba sentadito esperando y orando hasta que bajase su Señor que acababa de hablar con Dios. Mire lo que ve Dios. A tal punto que le dijo, ha muerto Moisés. Josué, levántate. Me la columna me ven en la Y, no, no, no, no, no. Cuando Dios dice, ¿se acuerdan de Lázaro? Estaba muerto Lázaro. La Biblia dice que estaba muerto, en la tumba estaba Lázaro. Dígame sí o no. Y le dijo Lázaro, ven fuera. Y el muerto resucitó. ¿Entienden o no entienden Mire del Dios que yo le estoy hablando, el Dios grande y poderoso. El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el poderoso Dios. Y le dijo, mi siervo ha muerto, ahora pues levántate y pasa el Jordán. Alabado sea Dios. No era cuestión de pasar. No era cuestión de pasar. tú y todo este pueblo. Él era, eh, un líder. Él, hasta que estaba Moisés, estaba sujeto a Moisés y, Moisés es a Dios. Murió Moisés y dijo, bueno, ya hasta aquí descansaste muchachos. Ahora, no tenés otra opción que ponerte los pantalones largos, ponerte en pie y en marcha ahora. Y como escuchan en inglés, no. Levántate y pasa el Jordán, tú y todo tu pueblo. Si él se resistía, no pasaba el pueblo. Usted dirá, así ah, buscaría otro líder. No. Moisés obedeció y la zarza ardía y no dejaba de arder. Hizo maravillas del Señor con él. Y este joven vio lo que Dios había hecho con, Moisés, su, su jefe. Lo que hacen eh, eh, falta en Dios es la fe, el corazón abierto, dispuesto y limpio, puro, santo y agradable a Dios, para que Él pueda obrar en ese corazón. Su palabra es un biturí. Y ya lo va a ver usted, sigo. Es decir, necesitaba, siempre Dios no necesitó iglesias. No necesitó ministerios. Necesitó hombres. Líderes. Pero tenían que ser firmes. Fuertes. No cobardes. Ni dados al vino. Ni dados a la lengua después se terminan preguntando, pero ¿por qué será que no viene nadie a la iglesia? ¿Por qué ¿Quién te puso? en primer lugar, mire lo que Dios le dijo. Quiere decir que en algún otro momento Dios le dijo, atención chicos, quédense tranquilos, no se subleven porque mi siervo Moisés todavía no ha muerto. ¿eh? Y toda mi unción está sobre él. Hasta que él no se muera, ustedes van a tener que obedecerle a mi siervo Moisés. Impresionante. Sigo, sigo, porque usted puede tener un problema hoy de trabajo. Le están por quitar la casa. Y acá tenemos respuesta para todo. Y le dijo, y pasa el Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Era así el papel de ídolo, de ídolo, de líder en guiar al pueblo. Dios lo guiaría a él y él tenía que guiar al pueblo. Impresionante para estos tiempos. Donde quieren cambiar el Padre Nuestro, donde quieren cambiar la palabra. La palabra de Dios no se toca. Si el Diego dijo que el fútbol no se mancha, tampoco se toca la palabra de Dios. Es más que el fútbol. Y entonces dice, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Oiga, cuando hablan de Israel en esta época, porque esto es para antes y para ahora, ¿sabía usted? Esto no es como algunos predicadores predican que esto era antes porque era para esto era para Jacob, esto no es para ahora porque estamos en la gracia. No, Señor, la palabra de Dios la actualiza el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios es actualizada por el Espíritu Santo de Dios. Es así. Gloria a Dios. Hoy Dios quiere dar a su pueblo, bendecir a su pueblo en estos últimos tiempos. ¿Cuántos creen que Dios quiere bendecirlo más aún de lo que lo bendice? Se va a sorprender. Se tiene que sorprender. Dios es sorprendentemente maravilloso. Puede que golpee la puerta de su casa en esta noche. Ábrele para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eres santo, eres grande, poderoso. Él es único, Él es mi vida. Él es mi fuerza. Yo lo amo más a Dios que a mi señora. Y el amor que yo le tengo a Dios es más que a mi señora. Gloria a Dios. Dígaselo a Dios, dígaselo. Bendito sea Dios. Es más deleitoso el amor a Dios que el amor entre un hombre y una mujer. Alabado sea Dios, gloria a Dios. Conozca a Dios, entréguese a Dios, ríndase a Él, disfrute y goces en Él. Gloria a Dios. Se los dije, va a ser como una campaña esto. Y empecé a sentir el fuego. Y entonces, al lugar donde yo les doy, Dios quiere darnos estos tiempos. Israel hoy en el sentido, somos nosotros, el pueblo de Dios. Somos los hijos de Dios. Y Él tiene para darnos tierra a nosotros. Dice, ya no hay más terreno en Córdoba, no, se han vendido todos, los terrenos. Están como todos los que se van al lado del obelisco, abren villa y villa en vez de... Pero por favor, hay tierra desde aquí hasta Puerto Madryn, hasta Trelew. Y dice Dios, a la tierra que yo les doy a los hijos míos. Versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho, a Moisés. Todo lugar que pisasen la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. ¡Qué maravilloso este grande Señor! Yo no quiero dar testimonio, no nos vamos más, pero tengo que dárselo. Primer terreno, Pasaje 5, 8 por 24. Al lado, dos terrenos más. Tres. En las madrugadas de la vigilia salíamos a pisar esos dos terrenos. El Señor tomaba nenitos, niñitas, y el Señor decía, es momento, pisen lo que quieran. Salíamos a pisar esos terrenos. Era imposible. Hoy día, hoy, pero ¿quién nos compra un terreno en Villa Libertad? hoy. En esos momentos no había luz, no había agua, no había colectivo, los colectivos llegaban a tal entradas porque entrar por acá, salían, entraban con ocho ruedas y salían con una. Nosotros pisábamos y nos llenábamos de tierra. Eso fue pasaje 5. En estas tres hectáreas y media que usted ve acá, no nos dio plata el gobierno, no nos prestó plata un prestamista, lo compró el pueblo, el amor del pueblo de Dios, del ministerio Medea para la gloria de Dios, en contra de todos los pronósticos, en contra de todos los pastores, en contra de todos los hermanos de diferentes lugares y algunos que están sentados ahora acá. Veníamos y este hombre terminaba de predicar y entraba a correr de aquí hasta donde se termina ya. Para allá, para allá y para allá. A la madrugada, corriendo como un loco. Para algunos éramos locos. Pero ya sabe usted que la locura es para los que se pierden, pero para el que cree es poder de Dios. Vio qué práctico. Entonces dijo, desde aquí hasta el gran río Éufrates es tuyo. <laughs> Alabado sea Dios, qué grande el Señor. Y nosotros llorando por un terrenito, Señor, dame el terrenito. <laughs> dame el terrenito. Ya te lo he dado, solo ponte en pie. Es que me duele la columna. Ponte en pie. Ponte en pie. De pie. De pie en pie. Así. Hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Ah, mira todo tenía que ir. Ahora con todo esto, Josué tenía que ir, salir e ir. Pero él sabía que no era tan fácil todo. Él ya había estado con Moisés. Él sabe lo que había pasado. Nosotros sabemos lo que pasa hoy. No es fácil. Hoy tenemos en, las cárceles diputados, tenemos en las cárceles ministros, tenemos jueces, tenemos abogados. Hoy ya no se puede confiar nada más que en Dios. Hay muchos que dicen, ya no se puede confiar en nadie. No, en Dios sí, en Cristo confíe para la gloria de Dios. Él es verdad y poder. Él es verdad y poder. Ya nos vamos. Y entonces, el versículo 5, una vez que estés en ese territorio, nadie te podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé solo esfuérzate y sé valiente. Ahí me gustó. Solo eso, solo eso. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? Es la enfermedad que tengo. No puedo por la enfermedad. No puedo. Te dije que te pongas en pie. Ya estoy en pie. No estás en pie. Ponte en pie. Era No hay otra opción. Entienda, no hay otra forma, no hay otra manera en ser bendecido. Solo es mal, eh, los salmos dicen, no te impacientes ni te pongas celoso por los ricos que triunfan. Si yo tengo más bendición para ti que lo que tienen ellos. Y está escrito en su palabra. Y entonces dice la palabra de Dios, esfuérzate. Le está diciendo, tienes que esforzarte. Yo te daré una vida de éxito. Yo te daré una vida de éxito. No el éxito que lo pagan con la muerte como muchos músicos, cantantes, rockeros que hacen pacto con el diablo y duran no más de 15 años. Acaba de morir un muchacho muy joven que era músico, muy querido por la juventud, con pactos diabólicos y eso existe, pero en otra oportunidad voy a hablar de ese tema. Ahora quiero que usted entienda cuál es la llave del éxito para la gloria de Dios. ¿La conoce? Lo único que saben decir, amén. Diga gracias, Señor, por tu palabra. Ah, te amo, Señor. Qué palabrón, Señor. Ya la conoce, ya la escuchó, pero el Espíritu le da cada día algo mejor. Para que usted entienda y, y podamos seguir con el mismo mensaje. Entonces dice, todo esto, eh, no, tengas miedo a nadie porque nadie te va a poder hacer frente. Listo, voy, voy, listo, voy, voy. Nadie te podrá hacer frente, escuche, y, y pasó mañana en todos los días de tu vida. Nadie te hará frente. Así como estuve con Moisés y vos lo viste, estaré contigo. Impresionante. Usted dice, era para él, no, es para mí y es para usted, para la gloria de Dios. Él dijo, yo estoy hasta el fin, yo estoy hasta el fin, yo estoy hasta el fin, yo estoy hasta el fin. Mire todos estos nombres de Irak, de tantos lugares donde escuchan esta palabra, donde ven a través de los mensajes al corazón. Ni nos esperábamos cuánta gente está necesitando de Dios, el mimo de Dios, el amor de Dios, la ayuda de Dios y no sabe que nadie podrá hacerle frente, ni mañana, ni pasado, ni repasado, ni en otro año. Nunca, nunca, nunca, nunca, nadie, porque yo estoy contigo. Como estuve con Moisés, contigo estaré. no te desampararé ni te dejaré. Como estuve con Moisés, contigo estaré. Nunca te abandonaré, ni te dejaré. Solo cuida de guardar nadie podrá hacerte frente. Gracias, Señor, por tu gran amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra cobra vida por tu Espíritu Santo. Está en mi corazón. Reina, reina, reina Dios reina en mí. Solo tú. Solo en ti estamos seguros. Solo en ti se puede confiar. Solo en ti. Amor. Gracias. Ay, qué bueno. Por todo lo que nos diste. en las alturas porque sabiendo que somos hombres, caminar en la hermosura, olvidadizos, de su santidad, desobedientes. Pero tú nos amas. Es andar en las alturas. Para tu gloria, amor. Caminar en la hermosura de su santidad. Es para tu gloria, Dios y subir al Sinaí como lo hacía Moisés cantar cánticos y salvos como tu siervo David y alabarte en espíritu y verdad y buscarte en las vigilias de la noche. Te amamos, te amamos. Señor, te amamos. Otro grande, David, un joven muchacho, pero Dios estaba con él. enfrentándose a un gigante, un problema muy serio. Tomen asiento. Llegó hasta donde estaban sus hermanos. Y cada momento aparecía un gigante, provocando al ejército del Señor. Y el ejército del Señor tenía miedo. Pero este líder grande, este Moisés David, este David, este mismo hombre que cuando era rey y lo apedreaban y lo maldecían sus propios soldados le decían, ¿quieren que los matemos? Él dijo, no, quizás Dios permita después que estos mismos me bendigan. Ese David, ese rey David, ese precioso músico, ese gran líder, ese hombre que tenía el respeto del pueblo y la mano de Dios con él. Era otro corajudo. Era otro Moisés. Usted puede ser un Moisés, un David, una mujer que lleva toda la casa. Puede ser el hombre que lleva todo el hogar. Dice, no te dejaré. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Yo no te dejaré. Dígale, te creo, yo no te dejaré. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Se tiene que cumplir esto tan maravilloso en nuestra vida. Recogiendo un poquito las hojas, yéndonos a los salmos, un gran músico, un gran guerrero, un valiente de Dios, un corajudo de Dios, que parece que todo se viene abajo, pero ese hombre valiente, ese hombre que escogió Dios, ese hombre que tiene que llevar su familia por buenos caminos, es el que valiente, el que dice, cuenta conmigo, Señor, cuenta conmigo, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Lo mismo para la mujer. Un David, un Moisés, un Josué. 2019, mes 7, hemos pasado la mitad del año. y nos queda recorrer aparentemente para muchos con viento en contra. Para mí, con Cristo somos más Dios. Nadie podrá hacernos frente. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Nadie podrá hacerte frente sé corajudo, salta para vida eterna, salta para vida eterna, salta para la gloria de Dios, sé valiente. Como estuve con Moisés, contigo estaré. Nunca te abandonaré ni te dejaré. Pues de polvo y sé, contigo estaré. No te desampararé ni te dejaré. Solo cuida de guardar mi palabra. Y en los días de tu vida nadie podrá hacerte frente si yo te cuido, te sostengo entre mis brazos, te doy vida, te alimento y te acuro entre mis brazos. Yo te esfuerzo, yo te ciño, ¿quién podrá hacerte frente? Te doy vida, te alimento y te acuro entre mis brazos. Si escuchamos un mensaje al corazón. Miles de personas en Argentina y el mundo son bendecidas como usted. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.unmensajealcorazon.com.ar. Nuestro mayor anhelo es que Dios bendiga su vida y si el Señor lo permite, será hasta una nueva oportunidad. Un mensaje al corazón.